टीडीएस यानी tax deducted at source Tally Prime में इसकी एंट्री कैसे की जाए इसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं जबकि हम टैली ईआरपी 9 पढ़ा करते थे आज टैली प्राइम की बात करूंगा तो देखिए कुछ लेजर्स आपको बनाने होंगे और उससे भी पहले टीडीएस जो कि टैक्स है उसको ऑप्शन इनेबल करना होगा आप टीडीएस की एंट्री जनरल बाउचर में पास करें तो बेहतर है आपको जनरल बाउचर में ही एंट्री पास करनी चाहिए चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करेंगे सबसे पहले बाउचर में चलते हैं अब बाउचर में भी जाने के पहले हमें याद आया कि क्या हमने इनेबल किया है या नहीं टैक्सेस की डिटेल तो F11 की प्रेस कीजिए गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सारी डिटेल और यहाँ पर टैक्सेशन का आपको सेक्शन दिखाई पड़ेगा और टैक्सेशन के सेक्शन में हमें सिर्फ टीडीएस चालू करना है ठीक है तो टीडीएस चालू करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ enable tax deducted at source इसको आप वाई प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए होते हैं तो कुछ भी ऐसे डाल करके आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर देखिए ये जो है टेन नंबर जिस अकाउंट में कलेक्ट होगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ tax deduction and TAN number यहाँ पर डालना है आपको ये आपका टेन का रजिस्ट्रेशन नंबर है यहां पर आपको टेन नंबर डालना है ठीक है तो यहां पर ये आपको सजेस्ट करेगा कि आपको किस तरह से टेन नंबर डालना चाहिए ठीक है अगर आप गलत डालते हैं तो ये आपको सजेस्ट भी करेगा लाइक यहाँ पे बता रहा है कि टेन नंबर डालते समय कम से कम चार अल्फाबेट पांच न्यूमेरिक और फिर एक अल्फाबेट होना चाहिए अब ये सही हो गया अब यहाँ पर इसे हम कंपनी रखेंगे और यहाँ पर ब्रांच या डिवीजन का जो भी नाम हो वो आप दे दीजिए मैं यहाँ पे देवरिया डाल देता हूँ एंटरप्रेस कर देता हूँ एंटरप्रेस करके और ये डिटेल और यहाँ पे दिया हुआ है set alter details of person responsible जो इसके लिए पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम वगैरह डाल दीजिए तो यहाँ मैं नाम डाल देता हूँ एंटरप्रेस किया यहाँ पे ये डाल दिया हमने और डेजिग्नेशन जो भी इनका डेजिग्नेशन है वो डाल देता हूं और इनका पैन नंबर डाल देता हूं लाइक ये डाल दिया हमने ठीक है बाकी सारी डिटेल फिल करके और यहां पर इसे एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है ये एक्सेप्ट हो गया और कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूं तो ये हमारा टीडीएस ऑप्शन चालू हो जाएगा और टीडीएस ऑप्शन चालू करने के बाद कुछ लेजर्स आपको बनाने हैं मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से लेजर आपको क्रिएट करना है ठीक है क्रिएट पे चले जाइएगा और क्रिएट पे जाने के बाद लेजर्स में आ जाइएगा और लेजर्स में क्या-क्या आपको फिल करना है वो दिखा देता हूं मैंने पहले से बना रखा है ये देखिए यहां पर आता हूं तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहाँ पे रेंट पे करना है टीडीएस सर्विसेज पे लगता है ये बात याद रखिएगा टीडीएस सर्विसेज पे लगता है गुड्स पे टीडीएस नहीं लगता है तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर रेंट ऑन बिल्डिंग ये हमने बनाया है और इसे हमने डाल दिया है इनडायरेक्ट ठीक है ये नहीं रखेंगे तो लेकिन हमने यहाँ रेंट ऑन बिल्डिंग दे दिया है आप भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसे एक्सेप्ट करा लीजिए तो ये एक्सपेंस का पहला लेजर क्रिएट हो गया ठीक है दूसरा क्रेडिटर पार्टी का लेजर बहुत सावधानी से बनाना है तो ये क्रेडिटर पार्टी है ठीक है रामजी क्रेडिटर मैंने दिया है और इसे संड्री क्रेडिटर ग्रुप में डालेंगे और यहाँ टीडीएस डिडक्टेबल होगा तो यहाँ यस करेंगे और यहाँ पर टाइप चूज कर लीजिएगा डिडक्टिव टाइप जो आपको लगे कि ये हमारा डिडक्टिव टाइप हो सकता है उसको आप चू, आपको चूज करना है ठीक है थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए तो यहाँ कंपनी रेजिडेंस मैंने दे दिया है यहाँ पर नीचे आता हूं तो यहाँ पे ये कंपनी रेजिडेंस रहेगा ये हो गया अब यहां पे नीचे आता हूं तो deduct TDS in same voucher तो हमें इसी वाउचर में टीडीएस डिडक्ट करना है एंटर प्रेस करते हुए यहां पर इनका पैन नंबर देना है ठीक है तो यहां पर इनका पैन नंबर दे देते हैं ये इस तरीके से ये हमने पैन नंबर दे दिया ठीक है और यहाँ पे प्रोवाइड पैन डिटेल्स तो क्रेडिटर पार्टी का पैन नंबर देना जरूरी है अदरवाइज 20 परसेंट टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा तो हमने पैन नंबर डाल दिया और यहाँ पे इसे डिटेल को यस कर दिया और यहाँ से इसे एक्सेप्ट करा लिया तो इस तरह से ये कुछ लेजर्स हमने बना लिए ठीक है इसके बाद एक और लेजर है जो कि टीडीएस का है ये देख सकते हैं आप इसे भी आपको क्रिएट करना है और कुछ इस तरह से क्रिएट करना है ये देख सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट हमने यहाँ पे रेंट और बिल्डिंग चूंकि बनाया था तो यही रख दिया है अगर आपने ए नहीं रखा है तो आप ए नहीं रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आ गए और इसको यहाँ से बाहर आ जाइए अब एंट्री पास करनी है कैसे एंट्री पास करेंगे तो यहाँ से जा करके सबसे पहले रेंट हम पे कर रहे हैं तो रेंट का लेजर हमें लगा देना है तो रेंट ऑन बिल्डिंग ये दिया है हमने अब कितना रेंट पे हो रहा है ठीक है जैसे मान लीजिए तीन लाख चालीस हजार रुपया पे हो रहा है ठीक है तो ये तीन लाख चालीस हजार रुपए डाल दिया हमने अब यहाँ पे क्रेडिटर पार्टी का नाम आ रहा है तो यहाँ पर आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं ये खुद को खुद डिडक्ट करके दे देगा अगर आपने सही से डिटेल फिल किया है सही से लेजर्स वगैरह क्रिएट किए हैं तो आपको कुछ भी करना नहीं है तो कैसे होगा ये तो अभी यहाँ पे क्या करता हूं मैं क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाता हूं तो राम जी क्रेडिटर यही हमारी क्रेडिटर पार्टी है ठीक है इसको हमने लगाया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रेंट है तीन लाख चालीस हजार और यहाँ पे देख सकते हैं तीन लाख छह हजार रुपए आ रहा है ठीक है ये अपने आप डिडक्ट कर लेगा अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो फिर यहाँ क्रेडिट आ रहा है और क्रेडिट में हमें टीडीएस रखना है तो ये सिंपली टीडीएस हमने बनाया हुआ है यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो चौंतीस हजार रुपए आपका टीडीएस कटा हुआ है ये निकल करके आ गया ये बहुत इजी है यहाँ पर आप लिख देंगे टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड ठीक है और ये लिख करके और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ टीडीएस के लेजर्स की एंट्री पास कर सकते हैं इसके पहले भी बताया था मैंने और टेली प्राइम में भी और भी वीडियोस डाल दूंगा जिसके थ्रू आपको ये क्लियर हो जाए हाँ सेक्शंस वगैरह में कंफ्यूजन होगी तो सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा जैसे बिल्डिंग है रेंट है एडवर्टीजमेंट है तो सबका अलग अलग सेक्शन है ठीक है तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video